აქი გავა ხა ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღესაც მოვიდა აღარი პროვო ნაბიჭები ეძახო რა ამის გამო ჩემი მეგობარი დაწავეს თვითონ მან გამოიწვია პროვოკაცია და ჩასვა ჩადენის მაგალითი ირაკლი ჩუბაბრია არის დაკავებული და რა თქმა უნდა ის უნდა განხორციელდეს მაშინ დაიჭირო გიორგი კანდალაკი რომელმაც ხალხს ახლები უყა მოგატი კადრებს თუ არა კიფოცხის კადრები სამო მოვიდა პროვოკაცია და გახავდი იმ რეკორდში შეიმარა ვირთხა საერთოდ ხელები არიან ნაციონალი ვიკიდან გადა მოქმედება ნაციონალური მოძრაობა არის დანაშაული ორგანიზაცია მე მაგიტკრები ფაიბერის ფანტარებთან რატო დაკარგეს ტერიტორია რატო დაანგრიეს ქვეყანა ვისთვის საიჭირო სამხედროები რომლებიც ბრძოლობდნენ საქართველოს გახსნეს პასუხი პარლამენტზე იყო შინაგანსაკუთა მინისტრი იყო თავდაცვის მინისტრი რომელსაც დააგრია ორი უწება საფრანგა უზარმაზარი თანხები სახოცა ხალხი მას არ აქვს უფლება ეს ტანკი და საქართველოს საზოგადოებაზე დავერო. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ნაციონალური კულტურა ეს არის განაშაულებრივი ორგანიზაცია და ისევე როგორც ხედრიონი არ შეიძლება საქმიანობის საქართველოს და ეჭვობის საქმიანობა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც 9 წლის მანძილზე ჯოჯოხეთად აქცია ქართველი ერის ცხოვრება, არ შეიძლება იწოდებოდეს პოლიტიკურ ორგანიზაციად, ამიტომ ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მომავალ კვირას გამოაქვეყნებს კანონპროექტს ლუსტრაციის შესახებ, რომელსაც იქნება ჩადებული ნორმები იმის შესახებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აიგრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა. ეს უნდა გავთავისუფლდეს ჩვენი ქართული ფაშისტებისაგან, უნდა აღსრულდეს მართლმადიდებლობა და ამის შემდგომ შეძლოს დაუცხრომელ ნორმალურ სამართლებს.